Nein. Nein. Nein. Nein. Das gilt auch für dich. Nee. Nein. Und ganz besonders für dich. Nein. Nein. Nein. Nein. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Ah ja. Ja, sag mal, was machst denn du da? Ja, ich sag Nein zu drüben. Ach so. Ja, wenn es laut geht, hörst du schon, zumindest die Nachbarn.